Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un altro Italy vs Canada. Uh, è stata anche questa una richiesta che qualcuno mi ha fatto e, e mi ha chiesto di parlare delle varie città canadesi, se ci sono delle differenze, se non ci sono delle differenze. Allora, devo subito dirlo che io ovviamente non ho vissuto in tutte le città canadesi, quindi posso esprimermi su alcune cose, su altre magari eh, c'è da informarsi di più, però su quello che so posso dirlo assolutamente. Uh, eh, primissima cosa è che tanta gente mi ha chiesto se si deve sapere il francese francese quando si viene in Canada. Allora, eh, se venite in Quebec il francese vi servirà assolutamente, soprattutto c'è anche, anche, a Montreal, che è una città bilingue eh, che si parla tanto di più l'inglese magari rispetto al francese, comunque senza francese non fate niente. Eh, in Quebec in generale ci sono delle città che sono eh, totalmente francofone, dove magari tanta gente non parla neanche l'inglese, quindi in Quebec sì, il francese serve, però se andate in Ontario, eh, se andate in British Columbia, se andate in Alberta, non vi serve il francese, assolutamente no, nonostante il Canada sia un paese bilingue, io pensavo addirittura che tipo qua tutti parlassero inglese e tutti parlassero francese, tipo oh, oh eh, alla fine no, non è vero. Um, il francese serve solo in Quebec, a meno che non siate traduttrici tipo me, <laughs> che il francese vi serve perché uh, se fate le traduttrici in, in, Canada, se non sapete il francese è un po' inutile, uh, nel, resto delle, nel, resto dei lavori, cioè se non siete in Quebec non vi serve il francese. Un'altra cosa che c'è da sapere è la differenza delle temperature, per esempio c'è una ragazza che io seguo che adoro tantissimo che è Francesca Boni, se non, la, se non la conoscete vi lascerò il suo link eh, qua in basso, lei ha fatto anche lei ha fatto l'anno all'estero in Canada ma l'ha fatto a Vancouver. Uh, quindi um, diciamo che a Vancouver per esempio se andate a vedere i suoi video, a Vancouver sì c'è la neve ma l'inverno non è così duro come in Quebec esempio. Poi in Quebec fa molto molto più freddo, per esempio anche a Toronto fa meno freddo rispetto al Quebec. Uh, quindi diciamo che se venite in Quebec preparatevi che l'inverno è molto più lungo rispetto alle altre regioni fa molto più freddo e la, la neve cade molto, spesso è molto più alta <laughs> però è anche vero che qua in Quebec funziona meglio eh, diciamo la gestione della neve eh, mi ricordo quest'anno che a Vancouver è caduta tipo la neve eh, qualche settimana fa e la gente è andata in panico non funzionava più niente tipo non funzionavano gli autobus non funzionava niente di tutto la gente era tipo impanicata mentre qua in Quebec quando cade la neve vabbè è successo le strade vengono pulite ogni sera eh, ci sono sempre le emergenze tipo se le strade si congelano passano subito eh, a mettere il sale quindi diciamo che il giorno dopo quando ti svegli ehm, diciamo che il giorno dopo quando tu ti svegli è sempre il sale, le strade sono già pulite, è raro che le strade non siano pulite diciamo che qua la, gestis la gestiscono molto molto meglio. Un'altra cosa che c'è da dire a differenza delle città è il fatto che eh, i prezzi, per esempio per gli affitti, i prezzi per ogni cosa eh, sono diversi perché se andate in una città come Vancouver <laughs> un affitto vi costerà un botto dei soldi, se andate in una città dove io sono adesso <laughs> costa veramente pochissimo perché è una città universitaria, è una città tranquilla, è una città piccola, eh, mentre adesso abbiamo trovato casa a Montreal diciamo che eh, questa cosa del... Mm, i prezzi non sono uguali dappertutto, come immagino che pure in Italia sia così, però magari per alcuni non è una cosa molto ovvia, eh, quindi sì, i prezzi cambiano tantissimo da città a città, dipende sempre se è una città grande, se è una metropoli, eh, se è una città con tanti abitanti, insomma dipende da un po' di cose e quindi diciamo che tipo Vancouver è una delle città più costose in generale, British Columbia è una delle regioni più costose del Canada. Una cosa per quanto riguarda le città eh, canadesi, che forse ho detto in qualche video, non so se lo <laughs> non so, ma spero magari se siete nuovi, eh, lo ripeto, qua in Canada non ci sono i treni, quindi per spostare una città una, da un'altra eh, solitamente o eh, dovete avere la vostra macchina, oppure prendete l'aereo ma costa troppi soldi, oppure ci sono quelle cose che si chiamano covoiturage, che sarebbe un po'... Um, come si chiamano in Italia? Tipo quella roba che c'è un gruppo dove la gente dice guardate oggi vado a Toronto, pagami 20 dollari, ti porto lì. Mm, come si chiamano in Italia? Non mi ricordo. Eh, esistono anche queste cose, però qua in Canada tanta gente ha la macchina appunto perché le distanze sono enormi da una città all'altra. Uh, quindi per quanto riguarda appunto l'avere la macchina uh, in tante città cambia il fatto che um, se siete in una città come Toronto non troverete mai parcheggio lo dico ovviamente mai parcheggio, proprio mai, um, perché è una città dove i parcheggi sono veramente limitati, uh, come pure a Montreal, però a Montreal già ci sono più parcheggi. Uh, per Toronto è stato terribile, io sono andata solo in visita, ma è stato terribile, non trovavo mai parcheggio, tutti i parcheggi che trovavi tipo dovevi pagare un botto dei soldi, uh, quindi questo è molto... Eh, incredibile per le persone che ci abitano onestamente quindi c'è sempre un traffico della madonna sapete già ma non lo dico eh, qua solitamente gli orari di lavoro eh, sono dalle 8 o dalle 9 fino alle 5 cioè negli, negli orari, nei, nei lavori normali mettiamola così eh, quindi solitamente dopo le 5 si forma un traffico nelle città che non avete idea, proprio non avete idea. Quindi solitamente questa cosa credo che non cambi da nessuna città a nessuna città, cioè credo sia uguale dappertutto. Quindi se andate a vivere in Canada, in una qualsiasi città e avete la macchina, sappiate che o dovete uscire molto dopo dal lavoro o uscire un pochino prima per non beccare il traffico enorme. Un'altra cosa sono le tasse, per chi non lo sapesse qua in Quebec le, tasse, le tasse che si pagano è un 15% circa, un 13.9 se non mi sbaglio eh, e solitamente, forse l'ho già detto nei ehm, supermercati, quando parlavo di supermercati io non mi ricordo, eh, solitamente quando andate a fare la spesa il prezzo che voi vedete ehm, che, che, vedete esposto eh, non è il prezzo finale, ovvero tipo quello è il prezzo eh, delle cose che comprate ma poi sulla fattura si aggiungerà il costo delle tasse quindi sicuramente pagherete di più questo è stato un trauma pazzesco che io ho avuto quando sono venuta in Canada però sì, quindi diciamo che in Quebec eh, la tassa è 13.9 perché eh, il Canada ha una tassa generale di 9.9 ma il Quebec ha una tassa proprio sua quindi solitamente in Quebec si pagano più tasse però eh, nelle altre regioni del Canada eh, le cose potrebbero costare un pochino di più appunto per non fare troppa differenza tra il Quebec e le altre regioni. Un'altra cosa è che da uh, regione a regione, da da, magari da regione a regione, non tanto da città a città, i nomi dei uh, supermercati, delle farmacie, dei eh, magari non dei negozi, però ci sono le loro cose tipo, per esempio qua le, le farmacie che si chiamano Farmapri, uh, ehm, nelle regioni anglofono si chiamano Shop, drug, eh, shop Drugstore, Shop Drug, Shop Drugstore, Mar, una roba del genere uh, oppure per esempio il mio supermercato qua che si chiama Maxi o Provigo o Super C eh, nelle altre regioni si chiamano Loudwells per esempio <laughs> quindi ci sono tipo questi nomi che cambiano da regione a regione solo perché appunto cambia la lingua quindi loro cercano di tradurre queste cose non so se sia dall'inglese al francese dal francese inglese non l'ho mai capito eh, per renderla più comprensibile <laughs> magari alle persone che ci vivono ma questo è proprio una cosa regionale quindi ragazzi questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, uh, se avete altre domande, se ho dimenticato qualcosa fatemelo sapere perché onestamente siccome io non ho abitato tipo in 50.000 eh, città diverse del Canada, uh, non, non, posso esprimermi più di tanto e non trovo che ci siano così tante tante tante differenze pazzesche, nel senso magari ci sono quelle differenze minime delle quali non so, uh, però se avete altre domande assolutamente fatemelo qua sotto, se conosco la risposta vi risponderò assolutamente, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!